जल्दी आओ भाई थैंक यू चलो भाई आगे फिल्म वाले आ जाओ कोई नहीं हो गया चलो भाई एक किलो बेच दो अरविंद वहाँ से चाय देगा पहले टेबल पे थोड़ी कम कम कम हाँ। बस इतना आ गया अभी ले जाओ ये डालो ये टेबल पे देगा ले जाओ ले जाओ आदरणीय मैं जी पहले भी आए थे जब वो तिरंग दंगा हुआ था हाँ, हाँ, हाँ, वहाँ में हमारे पास ही आए थे नहीं बस लो आप लो आप मेहमान हो हमारे अच्छा। तो तो नहीं Efendim? Devam edelim.